фундаментальные, в общем, э, э, довольно распространенные системы, особенно э, в Юго-Восточной Азии, в Дубае, в Афганистане. Да. Ну, у нас даже, смотрите, сити находится. Да. Поэтому это не вызывает никакого, угу. пусть никакой синхронизма. Другое дело, что все реализовать надо будет сделать. Да. Но ну, я так понял, ваше дело становится сегодня очень выглядит город будущего. Пай заинтересовались проектом энергоэффективных домов. Модель мегаполиса без пробок и энергетических проблем. Мы сделаем шаг в будущее. Эра безуглеродной энергетики начинается с проекта «Ветер».